مع بينكما في الخير بارك الله لكما بالم حق اللبت بارك الله لكما ده مسكين وعميستو بارك الله لكما حقوان قال تبكى بارك الله لكما عيقر مكتعتو بارك الله لكما سي سيبلال يا بلاد بارك الله لكما سيتطال يا دطات بارك الله لكما سيلبس لي لبسات بارك براس حالته بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير بارك الله لكما لما يجلو نقر بارك الله لكما حتى جنانكو بارك الله لكما عقبوك فكده بارك الله لكما اللهم إلك መደመቅ አለባት። ባረከላሁ ለኩማ አንዴ እስካገባት። ባረከላሁ ለኩማ የባሏ ይበልጣል